न्यू बंडल वाला इवेंट जी हाँ गाइज ये टोकन टावर वाला इवेंट आ चुका है हमारे गेम के अंदर एंड गाइज इसमें हमें मिल रहा है कौन सा गाइज ये बंडल जी हाँ ये बंडल हम लोग एकदम फ्री में मिल रहा है एंड साथ में हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है यार ये जो पंच की स्किन है जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भाई पंच की स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है पिछली वीडियो डाला ही नहीं यार सॉरी पंच की स्किन जो है ना भाई काफ़ी ओपी लग रही है देख लो पंच स्किन एकदम मेरे को तो मेरे को तो अच्छी लग रही है आपको कैसे लग रहा है यार कमेंट करके जरूर बताना मेरे को इस इसमें पंच स्किन ही सबसे बेस्ट लगी है बंडल तो ठीक है यार एक हद तक बंडल तो बंडल ही है भाई बंडल में तो बहुत डायमंड लग रहे हैं but punch skin I love it तो ये देखते हैं कि कितना डायमंड लगने वाला है मेरे को यहाँ पे एंड चेक करते हैं कि भाई क्या मेरा सस्ते में निकल जाएगा या नहीं निकलेगा वैसे अपन लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि टोटल कितना डायमंड लगेगा एंड क्या क्या निकलता है नहीं निकलता है तो यार वीडियो को सारे बंदा एंड तक तो जरूर देखते रहना एंड मिलते हैं यार आपको अगली वीडियो तब देखो आपको कितना डायमंड लगता है इसमें Thank you.